kuba umuntu yakoze divorce hmm. nega nta muntu wakora divorce abishaka nyine nawe n'ibyago biba bimugwiririye Ba divorce nyita gupfusha urugo rwawe rero ntabwo naba narapfushije napfushije urugo rwanjye kwikoze iyo divorce upfushije urugo nurangiza ngo ujye kuvuga ngo kerere kubera iki yakoze divorce impamvu mbyita gupfusha urugo hmm. ni uko nyine kuba rufite umuryango hmm. warangiza ugasenyuka umugore n'umugabo bakoze divorce hmm. umwe acaha undi agaca hmm. rero ni urugo ruba rwangiritse ruba rupfuye kandi umuryango ni mwiza imana ikunda n'umuryango reka mushimire kandi nkwifurize ibihe byiza aho uherereye mu bihugu bigiye bitandukanye abari mu majyepfo y'u rwanda turabasuhuje abari mu majyaruguru turabasuhuje kere kuri murandira ndimo ndakwitegereza ndavuga mu majyepfo ukandeba eh, ntabwo ah, aho si ukomoka ah. mu majyepfo hmm. eh, gitarama gitarama uvuka eh, reka nongere nsuhuje abantu bo mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba ndetse n'abari mu mujyi wa kigali tumutugaragariza ibyishimo umunsi ndi kumwe na kerere ariko tutibagiye abantu bo mu burundi canada australia amerika belgique abo bose baradukurikira ndetse n'abandi bagiye batandukanye ubishoboye wakandika muri komenti ukatubwira ngo natwe mba muri iki gihugu mugiye mudusuhuza byaba byiza turakwakiriye eh, murakoze kunyakira amazina yanjye nitwa uwamahoro marie claire mm. ndi umumama ndakijijwe nishimiye kubana nawe murakoze cyane claire umumama urakijijwe mm. ntabwo uri umuhanuzi uri umuhanuzi uri umuhanuzi <laughs> ah, impamvu impamvu ntinze gusubiza ni ukubera ko buriya arega uyu munsi ejo waba hari umuhanuzi ariko uyu munsi ukaba utakiriwe mm. kuko nyine imana iyo igiye gukoresha umuntu mm. ntabwo ah, ntabwo uba ubizi ko buri munsi izajya ikomeza igukoresha igukoresha hmm. birashoboka rero kwenda ejo hashize imana yaba yaranciyemo ikavugana n'ubwoko bwayo ariko uyu munsi ikaba itari bwancemo ndi umwana w'imana ndumva bihagije ndumva ibyo ngibyo ari na byiza hmm. cyane turakwakiriye rero yego murakoze kunyakira ariko nubwo watwibwiye hmm. numvishe ntashyizwe nitwa marie claire gutya ndi umumama ibyo gusa <laughs> mfite abana babiri mfite abana babiri n'abandi imana yagiyemo ubu abana imana yagiye baguha yego nagiye mpura nabo ngiye mu ivugabutumwa yego bikaba ngombwa ko bansaba cyangwa nkabona ntibimeze neza mm. nkabazana mu rugo ufite abana hano mu rugo bangahe ah, hari abari ku ishuri mm. hari uri ku ishuri harimo n'uwanjye mukuru nahari ku ishuri hmm. hari n'undi wagiye ahantu wagiye mu kazi ufite umwana yego hari n'undi wagiye gusenga yego abo bose naburera atari abawe yego nta undi wundi wabonye hano ufite umwana yego eh. kubera ubuzima bavuga ati reka mbazane hano mu rugo reka ngewe nkusabire umugisha ku mwana Mm, ni ukuri ndabikunze cyane kandi n'abandi babona abana batarimo barajya mu mico myiza babagaruye ndetse n'abadukurikirana buriya babyiyumvishe mm, kandi baraza kugushimira yego mm. namwe murakoze uri umukozi w'imana korera hehe umurimo ah, ntera ndi umukristo wa betesida w'uricaci naho gukora umurimo ahantu hose ahantu hose imana ishimye ko ukorera umurimo wawe uhakorera ubu ngubu hano tugiye kuvuga impamvu mvuze ngo ahantu hose wawuhakorera eh. ku matubi ku macana atandukanye wahakorera umurimo w'imana mu nzira ugenda hahakorera umurimo w'imana muri bisi mm. aho wagera hose ko ijambo riratubwira ngo aho muzagera hose hazahinduka hanyu mu izina rya yesu izina rya yesu mm. rero umukozi Mm. ahantu hose ashobora kuhakorera mu gihe umuntu w'imana ashobora gukorera ahantu hose yego yego umuntu w'imana ashobora gukorera ahantu hose mm. ok reka ubanze udushyire imana <laughs> n'ahangaha dukore umurimo w'imana ashobora gukorera ahantu hose mm. bitewe n'uko umuntu w'imana ashobora gukorera ahashoboka n'ahadashoboka yego uyu munsi rero uyu nguyu tugiye gukorera hano birashoboka ko kuko niryo jambo ry'imana n'ubundi twibandamo hmm. hano kuri yesu arakiza twibanda mu ijambo ry'imana hmm. uyu munsi rero tugiye kuvuga imana nta kibazo nta kibazo hmm. abantu rero babe tayari hari uwo nazanye hano arambwira ati abantu bari bagiye gushyiraho inkono bazishyireho vuba kuko umuriro ugiye kwaka <laughs> reka mbabwire ngo <laughs> abantu badukurikiranye niba wari ugiye kuryamisha umwana wumuryamishije hakiri kare maze uze iki kiganiro kuko kiraza kukugira bimwe ugenda ubohokeramo twe dushyira imbere y'imana kugira ngo dutangire ikiganiro imana ushoboye byose rapotekeningi ataya kotekeningia alalasisiko aningi tayango nangaya siki tulagushimye lapo ngo nangaya tonenge ningi alalako atiki tugushimiyeko ugirane lala sisiko ati taya angonenge rapo ataya sisiko ya icho sasa ya olala sisiko atiki talapoteke ningi angonenge ningi rarako ataya sisiko angonanga angonangaya rapo ataya ngonenge ningiya ya nushimwe rarasisiko atiki angonenge rarapo ataya angonangaya bana natwe tarapo tekeya orarasisi muri iri kiganiro rakoteke ningi rapo ataya angonengeya tayasisiko atikiya imbaraga zawe zitubeho rapo ataya ngo nangaya bigusabye nizeye ko ubyumvise mu izina rya yesu taya sisiko atiki rapo ataya amina taya koteke ningiya ame ame alapo atiki angone ngeni ngi mani shimye mbanza meze neza yego ndashimye ubundi kerere ni muntu ki reka mbanze ninjire kuko ni ubwa mbere ugeze hano kuri Yesu arakiza harya muri Yesaya gatandatu havuga gute kugarukira uwiteka hari igihe uca mu bintu bikomeye ugaca mu ntambara zitandukanye mm. mbega ubwo nanjye kugira ngo mpitemo hoseya numva umuhamagaro wanjye uri muri hoseya mm. gatandatu mm. ni uko ari byo numvaga nakomerekeyemo ariko nanone nubwo nabikomerekeyemo imana yari yabyemeye ko mbikomerekeramo ariko kandi ni nayo izabyomora ni nayo yanyomoye cyangwa niyo izabyomora mm. n'abandi rero birashoboka ko waba ufite ibintu byagukomerekeje bitandukanye mm. ariko mm. nitugarukira uwiteka kuko mbese tugarukira uwiteka kuko ariwe wadukomerekeje kandi niwe uzatwomora navuga ngo rero ibyo waciyemo byose bikomeye ibyo waciyemo bikakurushya ibyo byose wakomeretse urimo garukira uwiteka kuko niwe uzakomora amenyo hmm. uyu munsi biraza gusobanuka birasobanuka hari icyo hmm. imana iri bwite ku buzima ngo impamvu nabihisemo hmm. waba warakomeretseho eh, nakuze ndi imfubyi kugeza igihe ndenze imyaka imyaka yo umuntu yitwa imfubyi mbese ninjiye mu myaka y'ubukure hanyuma nza gushaka nabwo ntibyagenda neza dukora divorce aho hose rero narakomerekaga ariko imana yaranyomoye imana yarakomoye hmm. abantu bakora divorce ari abakozi b'imana ko hari mu njyabo numva babakiritika wowe ubyumva gute njyawe ntabwo nahamagariwe kugira umuntu n'umwe numva navugaho cyangwa nacira urubanza hmm. cyangwa nakwibazaho impamvu Mm. nuko uyu munsi ngewe naba narakoze divorce mm. ariko nawe ufite ibindi wakoze n'undi afite ibindi yakoze icyo ndeba ni ukuba kirisitu ari kumwe nanjye nta kindi ndeba eh. ubundi imana yafashe iki gitabo cyemereza iyi bibiriya irimo ibintu byinshi twakwiye kurebamo twakwiye kugenderamo mm. ariko kurenza uko twareba ku bandi bantu mhm. kuba umuntu yakoze divorce mm. nega nta muntu wakora divorce abishaka nyine nawe n'ibyago biba bimugwiririye mhm. njyewe divorce nyita gupfusha urugo rwawe rero ntabwo naba narapfushije napfushije urugo rwanjye kwikoze iyo ukoze divorce upfushije urugo nurangiza ngo ujye kuvuga ngo kerere kubera iki yakoze divorce wowe ubwawe wiyemera ko wapfushije urugo eh, none se hari ubundi wari utabyemera impamvu mbyita gupfusha urugo mm. ni uko nyine kuba wari ufite umuryango mm. warangiza ugasenyuka ko iyo umugore n'umugabo bakoze divorce mm. umwe acaha undi agaca aha rero ni urugo ruba rwangiritse ruba rupfuye kandi umuryango ni mwiza imana ikunda n'umuryango ahubwo uyu muntu umwanya bagafashe wo kumuvugaho mm. bakabaye kuba bamwegera kuko iyo umuntu yapfushije tuzi ko mu muco nyarwanda iyo umuntu agize ibyago yapfushije turamusura tukamuganiriza mm. tukamusanga tukamukomeza ntabwo rero tuba dufite umwanya mm. wo kuba ahubwo twakuririra ku byago yagize ku ngorane yahuye nazo mm. ngo tuzigire igitaramo tuzigire icyigisho mm. mbese tumere nk'abafana barimo gufana umupira mm. ntabwo ariko bikwiye kugenda kuko buriya ibyambayeho nawe ejo byakubaho n'undi byamubaho ariko si byo mbifuriza si byo mbifuriza ni bibi cyangwa ni byiza ni bibi nta cyiza kirimo nta cyiza kirimo gusenyuka ku rugo Mm. ku muntu niyo mpamvu nano nabyifuriza uravuga uti gusenyuka k'urugo k'umuntu ntago ari byiza badukurikiranye byanyuzeho namwe nyine uwiteka aje kubomora niyo mpamvu twafashe ijambo iyo muri hose y'akangara <laughs> gatandatu ari naho umukozi w'imana yavuze uti reka nanjye mbe nashinga mucano nyite gutyo bizajye bibabwiriza ah. hasi gatandatu tv mm. dushakisha uwiteka mm. cyangwa tugarukire uwiteka kuko niwe wadukomerekeje ariko ni nawe uzatwumva umuntu udukurikira wakomeretse hmm, hari igihe umuntu akomereka nk'ibyo wari urimo uvuga aho kugira ngo abantu bamusure aho kugira ngo bamukomeze mm. ahubwo bakarushaho gusongamo igisebe mm. bakajya bafata nk'igiti bagashingamo bakongeramo bakongeramo ariko icyiza cya kirisitu mm. ni uko imana itandukanye n'abantu mm. niyo mpamvu ijambo ritubwiye ngo niyo yadukomerekeje ariko ni nayo izatwomora kandi iyo imana yakomoye Mm. na ba bandi wakomeretse hakajya hagenda hagutoneka hagutoneka mm. bamenya ko imana yakomoye kuko iyo iromora neza bikamenyekana mm. yego kuba warakoze divorce si ikibazo kuri ku bandi ndetse n'undi wayikoze ari we byaturutseho ari wowe byaturutseho arega arega hmm. nta muntu ukora divorce abishaka pe hmm. kandi uretse ko hariho igihe abantu tubyirengagiza dukurikije impfu buri munsi tubona inshuro nyinshi zica ku youtube hmm. z'abagore bisha abagabo abagabo bisha abagore byaba byiza rero ko mu gihe abantu bitarimo gukunda barekana kuko iyo abantu barekanye bitarimo gukunda abana bagumya babona papa babona mama hmm. ariko iyo umwe yapfuye iyo umwe yishe undi arapfa undi bakamufunga uvuze ko urugo rurimo intonganya rushobora kwicwa n'umuntu urugo urugo rurimo ibibazo ku rwego abantu bashobora kwicana eh. nk'uko tujya tubibona iyo umugore yishe umugabo cyangwa umugabo bakica umugore mujya mubibona mm. hakurikiraho iki hakurikiraho ko umwe bamushyingura mm. undi bakamushyira muri gereza mm. ariko noneho ba bantu bafashe umwanzuro wo kubera ko hari bimwe babona batarimo guhuza bakarekana haba hapfuye urugo ariko ubuzima bwa ba bantu bukomeza kubaho mhm. bivuga ngo abana bakomeza bafite papa bafite mama mm. yego ni byiza rero ko abantu bageze kuri finari y'uko umwe yagirira undi nabi barekana mm. ngewe niko mbyumva ni nako mbibona mm. yego wowe urumva aho kugira ngo hazemo kwica abana basigarira aho ngaho basigara ari imfubyi mhm. barekana mudamu agakomeza ubuzima n'umugabo agakomeza ubuzima iyi nkuru y'umuntu wapfushije wishe umugore we se warayumvishe cyangwa umugabo yishe umugore ah, iyi nkuru usabwa ni iya mbere cyangwa ni iya kabiri bimaze kuba byinshi mu rwanda izo nkuru zimaze kuba nyinshi zihora ziba zihora ziba ko umugore yaba atabanye neza n'umugabo mm. mm. akaba harimo umwe wapfa cyane kandi noneho igitangaje cya ba bantu mhm. batera komenti ku bakoze divorce yego iyo iyo bamajije kwicana umwe yapfuye baravuga ngo yo ngo iyo barekana mhm. eh, niko bahita bavuga bahita bavuga ngo iyo barekana ngo kubera iki batarekanye se mhm. eh, bahita bavuga kubera iki batarekanye mm. iyo barekana mm. yego kubera iki batarekanye mm. iyo barekanye kandi bakabivuga umuntu yarangije gupfa nta n'icyo biri butange byarangiye mm. rero ni ukuvuga ngo ntabwo ibyo ari ibintu bagakwiye gutindaho rwose mm. kuko nyine hari igihe abantu binjira mu buzima batagakwiye kwinjiramo nako nababwiye ngo bagakwiye gusanga abo bantu ahubwo bakoze divorce bakabasura bakabaganiriza bakabagira inama ubuzima bugakomeza aho kugira ngo ube wakicana Hmm. ushobora kuba mwatandukana bikaba byayo cyane ibyo wabihuza gute nko mu kuba umuntu yari umukirisitu cyangwa se reka dufate pasiteri hmm. pasiteri ndetse n'undi mukristo wo ku ruhande icyo ni cyo kibazo iyi saha barokore bagiye abarokore bameze nk'abantu bazi ko bavuye mu isi kandi bari mu isi yego rero niba ijambo ry'imana mm. rivuga ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara siko rivuga ni ukuvuga ngo uyu mupasiteri mm. ukiri mu isi ntaracyafashe igihe mu ntambara kandi pasiteri aracyambaye umubiri nk'uw'abandi aracyambaye umubiri aracyari ku rugamba mm. ntabwo yari yagera ahantu satani itarasa imyambi rero birashoboka ko umupasiteri ashobora kuba yagira kamere yapfa n’umubiri umugore w'ikintu akaba yamwica cyane cyane none arega <laughs> umuntu wese umuntu wese wagiye muri kamere ashobora kurakara agakora ikintu kidasanzwe ku buryo pasiteri yakica umugore pasiteri ni umuntu ni umuntu hmm. ntabwo ari imana mhm. none se ni abapasiteri ujya ubona baguye hmm. none se ni abapasiteri hari n'abavuga ngo bagiye gukora deriviranse hmm. bagahita basambanya abo barimo kuzikorera niyo mpamvu hari abavuga ngo hari n'abavuga ngo imana yavuze itavuze mhm. hari ababona umukirisitu yaguye aho kugira ngo bajye kumubyutsa ahubwo bakamutemeraho itaka mhm. kandi ari abapasiteri mhm. rero nicyo nshatse kukubwira pasiteri akiri mu isi ni umuntu kandi aracyambaye inyama n'amaraso yego eh, bivuga ngo aba yanaguye mu cya runaka nta muntu wagakwiye kubona ko ari ibindi bintu bidasanzwe uwo satani nawe yamurasa umwambo ukamufata ahubwo iyo amurashe nibura ahita ajya kwivuza agakuramo umwambi mm. icyo nicyo twagakwiye kuba turebaho abakirisitu mm-hmm. yego abakirisitu bacu mm. ko bitoroshye kujya mu ijoro ntabwo ari amagambo gusa nyine kujya mu ijoro ntabwo ari amagambo bibiriya iratubwira ngo ni inzira ifunganye kandi ngo abayinyuramo eh. ni bakeya hmm. ngo kuko ni inzira iruhije mm. ariko ijyana abantu ku bugingo ni inzira itakwemerera gusambana uri muri iyo nzira mhm. ni inzira itakwemerera kubeshya uri muri iyo nzira ni inzira itakwemerera kuvuga ngo imana iravuze itavuze uri muri iyo nzira ni inzira itakwemerera kugira amoko rapotekeningi ataya ah, negeze kuba nakumva ko harimo ni inzira itandukanye n'iriya ngari hanyuma bireka tuvuga ngo iyindi nzira ngari mhm. yo ni iya kabiri abayinyuramo ni benshi ni inzira yoroheye abagenzi kuko ijyana abantu kurimbuka kuyinyuramo rero wakora ibintu byose wishakiye uri muri iyo nzira yego ariko ushobora kunyura mu nzira nzi ah, ushobora kuba uri muri iyo nzira ifunganye ariko utaragenewe kugera ku rugero rw'iyo nzira se oya hmm. ushobora kuba uri mu nzira ifunganye yego ukaraswa umwanzi hmm. akakurasa yego iyo akurashe uri mu nzira ifunganye ntuyivamo usaba imbabazi ni kwa kundi uca bugufi ukabwira imana ngo mana mm. nibyo koko ibi bintu nabikoze byambayeho nakoze ibyaha ariko mbabarira mm. ugakomeza ukaba mu nzira ifunganye ukagenda hakaba rero n'inzira ngari yo mm. itaruhije abayinyuramo ngo ni benshi ariko kujyana ahantu kurimbuka iyi nzira rero yo yindi waba uri pasiteri ugasambana mm. waba uri umuririmbyi ukanywa inzoga mm. waba uri umuhanuzi ugakora ibindi byose kandi ntugire n'umutima wo kubyihana mm. aho ngaho nyine uba uri muri ya nzira ngari yego uri pasiteri ukica uri pasiteri ukagira cyane birashoboka ko bitoroshye none eh, twebwe tukurikirana bamwe mu bavugabutumwa yego twakitwara dute twamenya gute umuvugabutumwa ushobora kuba ari muri iyo nzira yo kurimbuka harimo n'ubwishe ngo n'abandi uretse ko eh. ubundi buriya mu byo dushinzwe ntabwo dushinzwe kumenya abagiye kurimbuka n'abatagiye kurimbuka yego kuko umuririmbyi w'ikorasi yararirimbye ngo mm. icyama mu maso yanjye mm. hakaba ikamba ry'amarira mm. nkarira umurimo w'imana nkaririra n'abarimbuka bivuga ngo twebwe ubundi tubereyeho gusenga tukaririra abo ngabo bakabaye kuba bagiye kurimbuka ntabwo dushinzwe kubamenya mhm. rero uwo bireba kubimenya abari mu nzira ifunganye neza n'abajya kurimbuka uwo ni ni nyir'umurima mhm. ni imana kandi nyir'umurima naza gusarura ngo byose azabishyira ku mugaragaro uyu rero niwe niwe bireba ni nawe ubishinzwe ubundi twebwe aho tugarukira ariko hari n'ubwiru bw'imana tutagomba kwinjiramo kuko nujya kwinjira ngo muri kere nujya kwinjira ukavuga ngo kere ndabona azarimbuka ushobora gusanga urimo ucira urubanza Ah. kandi wenda nyuma y'ibyo ndimo nzanabyihana nkasubira mu murongo neza ahubwo icyo wagakwiye gukora cyangwa njye icyo nagakwiye gukora niba habonetse umuntu runaka wakoze ibidakwiriye nibyo koko wenda yasambanye cyangwa yanyweye inzoga cyangwa yataye urwo rugo ajya mu rundi ajya mu rundi zibe enye cyangwa eshanu nkabona ntibikwiriye mhm. njyewe icyo nahamagariwe ni ugusengera uyu muntu agasubira mu murongo neza agakira reba umurwayi agiye kwa muganga kwivuza arwaye malariya yagera aho kugira ngo bamuhe imiti ya malariya mm-hmm. bagahita bamubwira ngo sohoka utahe ahubwo agasigara avuga mwamubonye kanaka yarwaye kanaka ararwaye malariya ariko nta miti tumuhaye nanjye ntacyo naba ndimo gukora kandi njyewe ndi umuganga ni ukuvuga ngo abakozi b'imana abashumba bacu abavugabutumwa abahanuzi hmm. ni abaganga mu isi y'umwuka rero bagakwiye kuba bakora inshingano zabo neza zo kuvura hmm. yego ni ibyo ni byo imana yahamagariye abantu byamagariye abapasiteri abavugabutumwa n'abahanuzi yabahamagariye gukora umurimo wayo neza kandi bagasengera abantu bagafasha intama zavunitse bakazunga bagafasha izavuye mu rwuri bagafasha n'izitari zinjira mu rwuri wakoresheje iki kugira ngo wenda icyo gikomere wagize ushobore kuba wacyunga kuko hari abantu badukurikirana bakoze divorce abatarasezeranye ariko nabo bakaba baratandukanye n'ingo zabo wakoresheje irihe banga kugira ngo ube uri kere ushimwa n'imana ndetse n'abantu eh? nakoresheje ibanga nta rindi ni ibanga ryo gusenga gusenga ukizera ko imana ihari eh. kandi ikindi kumbi burya hari n'ibanga ryo gusenga eh. gusenga ni nicyo kintu cya mbere Mm. gishobora gufasha umuntu uh-huh. igihe cy'ibyago n'amakuba igihe cy'ibigeragezo igihe cy'ibibazo ni ugusenga mm-hmm. hanyuma kandi gusenga gusenga bigira umumaro iyo usenganye umwete iyo urimo usengana umwete nyine bigira umumaro rero iyo urimo gusenga mm. mu gusenga habamo ko ugomba kubabarira bivuga ngo rero iyo winjiye mu muri gahunda yo kubabarira ubabarira uwagusabye imbabazi ukababarira n'utazi gusaba ah, umuntu akaba ataragusabye imbabazi kandi yaragukoshereje ukamubabarira none si imana ko twayikoreshereje ikatubabarira utekereza ko imana kuba yaratubabariye ikatwemerera ubugingo si yatanze umwana wayo w'ikinege kandi we nta cyaha yakoze akajya ku musaraba mhm. rero natwe mm. nubwo babikomeye nubwo babiruhije, mm. ariko dusabwa kubabarira kuko umukirisitu utababarira ntabwo nawe azababarira kandi nanjye ndi umunyamafuti ndi umunyantege nkeya mm. mbese ndi umuntu ndi mu isi isi yuzuyemo ibyago n'amakuba isi nkifashemo igihe mu ntambara iyo nibutse rero imbabazi z'imana n'urukundo rw'imana ku buzima bwanjye mpita numva ngomba kubabarira rero nyuma yo kubabarira narakize numva ameze neza numva nyine ubwo imana yemeye ko bimbaho numva ni inyandiko yanjye numva nyine ni dosiye yanjye nagomba guca aho hantu hmm. kandi nkaharenga nkakomeza ntabwo tugomba kugera ahantu runaka kubera ikintu duhuye nacyo mhm. ngo tuhagume ahubwo tugomba gukomeza kugira ngo dukomeze n'abandi batari babasha gukira ibikomere yego eh? kandi igikomere cyanjye si cyo cyawe nta nubwo igikomere cyawe ari cyo cy'undi umuntu wese afite igikomere ariko nubwo afite igikomere mhm. iri jambo ryatubwiye ngo nimuze mm. tugarukire uwiteka Mm. kuko ari we wadukomerekeje mm. kandi niwe uzadukiza mm. niwe wadukubise kandi niwe uzatwomora amen bivuga <laughs> ubundi hari igihe ibintu byose babyitirira satani nibyo satani ishobora guca mu muntu igakora ibintu bitari byiza ariko ntabwo satani ifite uburenganzira ku muntu imana yaremye imana itabyemeye niyo mpamvu iri jambo rivuze ngo nimuze tugarukire uwiteka kuko ari we wadukomerekeje kandi niwe uzadukiza aba bantu bari bari niwe wadukubise kandi niwe uzatwomora abantu rero birirwa bavuga ibintu bishakiye ngo buriya ngo yakoze divorce yakoze ibiki n'ibiki mm. ibyo bintu byose nubwo satani yasaba umuntu ariko ntibyagera ku muntu imana itabyemeye yego impamvu ni uko imana ifite ubushobozi n'uburenganzira ku muntu yaremye ariko nimuze dukurikire uwiteka niwe wadukomerekeje kandi niwe uzatwomora eh, uwiteka yadukomerekeje ate abantu ntibashobora gutwara yuko kuba ibi bigeragezo baba baraciyemo ari imana mm. ishobora kuba yarabibateje Eh, none se ubundi ntabwo bari babizi eh. <laughs> hari ibigeragezo iyo usomye yobu eh. ugasanga uburyo yageragejwe ariko bibuke ko mbere yo kugeragezwa satani yabanje gusaba uburenganzira imana imana imana yemerera shitani kumugerageza ariko iramugata ubugingo bwe ntuzabukoreho imana hari ibitera igitugabaho eh, hari ibyo yemera ko satani atugabaho atugabaho yamara kubyenta yasisi ko atikiya ah. rapo ataya ngo nangaya sike yamara kubyemera mm. ni nko kuza nkakubwira nti wampaye uriya mwana wawe noneho narangiza warangiza ukambwira uti mufate mm. ariko ubugingo ntubutware eh, satani urumva satani yatinyutse yesu igihe yari amaze iminsi mirongo ine asenga aramubwira ngo ngaho ijugunya hariya nibura umwana w'imana abamarayika bagusame rero satani nta muntu yatinya gusaba ashobora kugusaba mm. abwira imana ati kuvuga ngo ufite umukozi wa ufite umukozi ngaho muriya mukozi wawe mugerageze turebe muriya mukozi wawe mwimi biryo turebe taya koteke ningi rapo ataya sisi mm. muriya mukozi wawe koteke ningi urugo rwagarare turebe rarapo ataya sisi muriya mukozi wawe taya konengeningiya abura ibiryo turebe tayasisi ko akomeza gusenga rapote keningi ko akomeza <laughs> kukuba tayakonenge yasiki hanyuma imana ikabyemera hmm. kavuga ngo ngaho genda ugerageze kerere cyangwa genda ugerageze gadi hmm. cyangwa genda ugerageze bosco genda hmm. umugerageze turebe hanyuma satana akaza akakugerageza ariko burya nubwo yakugerageje yabanje gusaba uburenganzira satani ashobora no kutugeragereza mu rugo ashobora no kukugeragereza mu rugo mm-hmm. ugataha ugasanga umugore ntiyatetse ugasanga umugore bimeze nabi ariko uwo nguwo aba arimo akugerageza ariko aba yasabye uburenganzira kuko ubundi satani nta burenganzira dufiteho nta n'ikintu yakora ku mwana w'imana ntayapfa tekeningi angaya angoningeningi nta kintu satani yakora ku mwana w'imana mm. imana itacyemeye yego niyo mpamvu baturoga ntidupfe niyo mpamvu baguhiga ariko ntibakugereho mhm. ngo bazaterana bajye inama zo kukurwanya ariko imana ibatatanye kuko siza babateraniye ah! wumvise rero satani ikorera mu ikorera mu murima w'imana ni nk'ukuntu umuhinzi aba yejeje inyanya zikera cyane hanyuma hakajyayo umujura kwiba uyu mujura nyir'umurima ashobora kumufata ashobora ashobora no kutamufata kubera ari umuntu mm. ariko noneho imana ni mm. imana mm. nta kintu rero ya satani yakora ku muntu w'imana imana itakemeye niyo mpamvu rero iri jambo niyo mpamvu iri jambo rivuga ngo tugarukire uwiteka kuko ari we wadukomerekeje nyine witwa kwakomeretse igihe bya bintu byakugezeho igihe imana yemeye ko bikugeraho kandi niwe uzadukiza hari igihe rero kigera igahita udukiza muri ya maboko ya satani niwe wadukubise kandi niwe uzatwomora imana ishimwe nubwo imana yagukubise ariko izanakomora hari igihe ibyo urimo uhagazemo hari igihe bizahinduka ibindi bihe byiza hari igihe imana yaba yaraguteje iyo ndwara ya kandi kanseri ariko uyu munsi ntibisobanuka ishobora no gukira byose birashoboka birashoboka ko birashoboka ko imana yagukiza kanseri uyirwaye birashoboka ko yagukiza diyabete birashoboka ko yanareka ugataha ukabona ubugingo buhoraho arega mu isi turacumbitse none se nkubwire mm. hapfa abarwaye diyabete hakapfa abarwaye kanseri ariko n'abatarwaye barapfa burya umuntu wese isaha igeze arapfa ashobora kwikubita hasi nta kintu yarwaye agahita apfa mm. impanuka ziraba umuntu yari muzima agapfa mm. hanyuma undi urwaye kanseri agasigara mm. ariko noneho rapotekeningi atayakoteke reka tayakonengeningi twizere ko rarapo atikiya kuko imana ya yasiki tukiyize ko atiki kandi tayako atikiya reka twizere ko rapo atiki angona ngaya abadukurikiye taya angona ngaya siki twizere ko ari cyo ikora mu bugingo bwabo imana ishimwe reka twizere ko ibakiza nibyo urarwaye umaze igihe mu burwayi umaze igihe bitameze neza rapo atayako nenge ya siki ariko tayako atikiya reka twizere ko imana igukiza hmm. nibyo umaze igihe uri mu bushomeri ariko reka twizere ko imana iguha akazi nibyo umaze igihe ubona hari ibitagenda neza umaze igihe wikoreye umusaraba wo kutabyara ariko reka twizere ko imana yawe utura ukabyara rapote keningi atayako atikiya kuko imana atayako nanga yasikiye yumva gusenga rapo atayako aningiya kwabayinginga ko atiki kwabayisenga nshinga rara ango nanga yasike icyo usabwa ni kimwe tayapo atiki ni ugushaka ubwami bw'imana no gukiranuka rara ko atayasisi ntiwivovotera imana ntuvuge ngo imana yarandetse ntuvuge ngo imana yaragusize rapo atayakone ngenengiya ahubwo ubone imana nk'imana imana ni imana wariye imana ni imana utariye imana ni imana wapfuye imana ni imana uriho imana ni imana wabayeho imana ni imana ufite amafaranga imana ni imana udafite amafaranga rapo tekeningi atayasiki ni imana keredi uyifite ni n'imana yayishyuye gusa reka twizere imana kuko ishoboye byose kandi igira neza kandi iracyakora imirimo n'ibitangaza iracyari ku ngoma humura yarengeye abandi nawe ije kukurengera humura iyatabaye abandi nawe ije kugutabara humura iyakijije abandi nawe ije kugukiza humura tayakoteke ningi rapo atayasiki humura imana iri kumwe nawe amen amen reka nkushimire cyane ni ukuri umbwiye ijambo ryiza kandi biramfashije cyane wenda abarimo baradukurikirana akumva ko kerere twazamugarura ni ubwa mbere tuganiriye ariko mwumvishe ko harimo amagambo y'imana menshi cyane kandi turakize amen ni ukuri amen iri jambo ni ryo muri hoseya hoseya gatandatu tivi <laughs> ni iki kintu ushobora kuba wabwira abantu badukurikiranye ni abakirisitu basanzwe bumva ijambo ry'imana ni ubuhe butumwa ushobora kubahereza ubutumwa nahereza abakirisitu basanzwe abashumba abapasiteri mm. abavugabutumwa nabwira ngo nimusubire gushaka izazimiye kuko umuririmbyi wa magana abiri mirongo inani na kane mhm. yararirimbye ngo hari nta mu rwenda n'icyenda ngo zari hamwe mu rwuri ngo ariko imwe yonyine ngo yavuyemo irazimira hanyuma ngo asiga mirongo icyenda n'icyenda ajya gushaka intama imwe yazimiye mm. nawe ndagira ngo nkubwire uri umuririmbyi subira gushaka umuririmbyi wazimiye uri umupasiteri subira gushaka umupasiteri wazimiye umukirisitu wazimiye hari uwo mwakoranaga ivugabutumwa yaguye uvuye mu byago by'ubusambanyi subira kumushaka agaruke mu murimo w'imana iziri mu rwuri uba gatoya hanyuma ujye gushaka iyazimi kuko iziri mu rwuri mwanzari zica zirimo kurya zirimo kunywa ariko yagiye hanze iyo nayo niyimana subirayo uyizane nababwira ngo nibasubire gushaka izazimiye bazizane mu murimo w'imana kandi umuntu wese asenga aho ari hose wasengaga rimwe asenge kabiri wasengaga kabiri asenge gatatu gusenga nibwo buzima imana iba umugisha hagiye kuba iki ku buryo uwasengaga rimwe ashobora gusenga kabiri hagiye kuba iki imana ishaka ko kiba ariko n'ubwiru bw'imana none se ubundi hari igihe imana idahora hari igihe arega igihe cyose imana igenda ikora ibintu bitandukanye eh. ariko hari igikeye ariko gusenga ni ngombwa ntibasenga abantu nimusenge nimusenge nimusenge ndasigara nsenga bureba ubutaha wenda nzaba namenya uko bigiye kugenda kigiye kuba uzakitubwira murakoze cyane abari badukurikiranye reka kerera duhereze nomero harimo abantu baba bifuza kuba bamuvugisha mu bice bigiye bitandukanye mu nama agiye kubaha baba barakomeretse duhereze nomero yawe ya telefone zeru karindwi umunani umunani umunani gatandatu umunani icyenda icyenda gatatu mm. urakoze cyane amahoro y'imana abane nawe bari badukurikiranye mwajya no kureba kuri hose ya gatandatu tivi bakorashe bakoresha sabusikarayibu mm. byose babikore babikore ni ukuri kw'imana kugira ngo nawe ibihumbi bihumbi bigiye kudukurikirana hari inama zigiye kuba zaza amen amen murakoze cyane yego